Falënderimi i përket vetëm Allahut të Madhëruar. Vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë Muhammedin alejhi selam. Çdokush që do dikë ose diçka më shumë se Allahun e Lartësuar, Allahu i Lartësuar do ta bëjë atë që të vuajë prej asaj që deshi më shumë. Ibn Kajimi thotë, Allahu ka caktuar e vendosur dhe patjetër caktimi i Allahut do të ndodhë. Allahu i Madhëruar ka caktuar e vendosur se kush do dikë apo diçka më shumë se Allahun e Lartësuar, Allahu do ta bëjë që ai të vuajë prej asaj që deshi më shumë. I Lartësuari thotë, Çdokënd e dënuam për gjynahin e tij. Firaoni deshi më shumë pushtetin, sundimin dhe mbretërinë e tij dhe mburrej me të. Allahu i Lartësuar i përmend fjalët e tij, Tha Firaoni, O populli im, a nuk vëreni se unë jam sundimtari i Misirit dhe këto lumenj rrjedhin nën këmbët e mia? i dha përparësi dashurisë së pushtetit mbretërisë së tij dhe Allahu i Lartësuar i bëri lumenjtë ta mbysin dhe të rrjedhin mbi të. Karuni i dha përparësi dashurisë së pasurisë ndaj dashurisë së Allahut të Lartësuar dhe u dënua me pasurinë e tij. Vazhdon fjala e Ibn Kajimit, Allahu e mëshiroftë, çdokënd që frikësohet prej dikujt më shumë se frika prej Allahut, Allahu do ta bëjë atë të frikësohet prej asaj që e kishte frikë pos Allahut. Allahu i Lartësuar thotë, disa burra prej njerëzve kërkonin mbrojtje prej disa burrave prej xhinëve, por Allahu ua shtoi atyre frikën dhe ankthet. U dënuan në bazë të llojit të të veprës së tyre. U dënuan në bazë të llojit të veprës së tyre. Dhe kush iu frikësua Allahut dhe vetëm prej Tij kërkon mbrojtje, mbi çdo frikë tjetër nuk e dëmton asgjë.